Э, жакшы сонун сонун айылдан кыз айылдан мен сага э, кой салдым эле койду ошо койду таксиден салдым эле да ошону э, алдыңбы кызым койдун башыны жиликтеп жамбашыны бөлөктөк жиликтеп анан кийи экөөнү бир башкача кылып салдым эле да кызым ошону алдыңбы дейин деп чалып атамк жүрөбербейсиңби эми эмне кылс сиздин сөздөрүңүз угулбай жатат о гүл чап оо гүл чап гүлчапчап э, атың ким эле мен өзүмүн кызыма чалып аттым эле гүлайым деген гүлайым сенсиңби кызым жок мен марабатмын о марабат мен ошо атамды күтүп аткам атам чалып калды го дейм э, ой мен сага айылдан кой салдым эле ошону алдыңбы деп атам мен сага эмне мени былжыратып нары бери сүйлөтүп атасың азыр бир бира эмне жиниме тийип атасың мен өзүмө кармай албай калам мен жаман стресс стресс е мен и коюңузду алдык алдык коюңузду эмне дейт эмне күлүп атасың жалаңдап э мен сага кой салдым деп атам мен алакыл эмеспи эй коюңузду алдым ата алдыңбы алдым жедиңерби анан жедик смс да чыгыптыр да эмне кылып атасың анан я кызым мынау жакта апаң жаман кыжалат болуп улам эле чал дейт чал эле чал дейт мени өзүм чал болсом эмнеге мени чал дейт мен дагы билбейм да кызым чалды чалдейт да э воля эмнеге чалды чал дейт жаштарды чал десем болбойбу дейм да болбойт экен да чал болуп атсаңыз чал дейт да э кызым да угуп атам э, манабу бизден куда түшүп атат ма э. апаңдын жээнинин кудасынын э, кудачасынын э, кудагыйынын баласы бар экен ошо сага кудага түшүп келип атат жакын тууган турбайбы бизге ошол балага эмне десем ошого апаң сага айта албай мени айттырып атат ошо бала менен жолугуп мындайы эмне дейт эй качан экен э кыз э, тойду качан кылабыз тойду эмне дейт э мен сага сүйлөп атам мына укпайсыңбы сөздү тойду качан кылабыз о даярсыңбы дейм да кызым даярмын э, даярмын мынча шаш <laughs> укпайсыңбы мени эмне деп эле мени кыйалаңдатып менин башымды оорутуп атасың ошокалың канча берет экен жүз жыйырма миң деп атат да канча миң жүз жыйырма миң дейт эмне дейин жүз жыйырма миң дейт арзан эмеспи эмне дейт Өзі жүз жыйырма ки миңге сени сатсак ошонун ичинде элүү миңге сага бир қалсақ баяғыдай төшек төшөк бір бир бакеттериң етіп сені салсақ жүз жыйырма миң арзан да эмне жеп эле башымды аып аасыңазырбрде жиниме тийе берип апаңа айтып атып пачады чыгарып кое эмне деп атасың сен мага ай башым е кызым ошобала менен укчу мени чакчайбай ошо бала а ошо бала бал э, ошо бала менен деп атам мен сага жолугуп мынабу неме бишкекте экен о бала да сен менен бишкекте площадтагы ак үй бар экен ошол ак үйдүн бер жагында тарых музей бар экен тарых музейдин бер жагында парк бар экен ошол жерден экөөөң жолугуп э, бири бириңерди билгиле анан бир бириңерге жаксаңар анан биз бияктан мына ушундай тойлорду баштай берели деп турам номери барбы инстаграмы сто грамм дейби эй э, каяктагы сто грамм во ол ичпейт чекпейт бүт баары зымк бала экен кызым ошого ошого бир бала кылып сүйлөшүп көр сага өзү эркек түтпөчү эле ошо менен бир көрчү кызым сиз анан сто грамм деп инстаграм сто грамм деп жүрсөңүз айта эже атаң сто грамм аласыңы сто граммың сурап атат деп сто грамм деп сизип атат сиз эжеси окшойсуз да эмне дейт турайын бияка кара эмне деп эле былжырап атасың энем жаныңызда болуш керек ура бериңиз энем аркы комнатада жатат да сасып кандай жүрөсүң ошол бала жөнүндө жолукку майлиби короче сүйлөштүк экөөбүз ата мен сиздин кызыңыз эмесмин и адаштыңыз ыя мен башка подъездге түшүп калдымбы э сенин атың ким эле айттым го менин атымды ким эле шарипа ой шарипа анча анча жылкы болосуң сиздин кызыңыз менен теңмин менин кызым менен теңсиңби таанышып албайлыбы анда небереңиз менен тең менен таанышасызбы е мынабу үйдөн жети гана маттагандан кийин чала эмес өлгөн киши дагы бойдок болот экен да кызым энекыыл үйдөн жети кадам алыста турасызбы современный чалсыз го эмне кыжылбы я современный дейсиң да мен зарубежный чалмын зарубежный чалбы мен төрт жүз жетимиш алты жүз жетмишдегенсизби алты жүз жетимиш жиптерди менен мезилиште бай элемин эмне кыйжалай астыңа пла салып жиптерди алып үйлөрдү алып жаман кылам да мен жаман кыласыз да э тамаша тамаша ассалому алейкум чоң кыз Э, силер алейкум ассалам ильяз деген досуңар бар экен ошол ильяздын атынан тамашага салдык ооба э, ильяздын атынан тамашага салдык бияктан эме тамаша беле э, <laughs> тамаша болчу азыр ютубка чыгат ошо тамашага салдык ильяз деген таанышыңар бар беле ильяз деген таанышыбыз ооба ошо жигитиңер эркең го ошо тамашага сал деп ошондой деген анан мен ким чалып атат мынтип эле деп сен да жөн эле сүйлөшө бердиңерби силер дагы ооба рахмат чоң рахмат бар болгула ильязга салам силерге ильяз азыркы учурда менин жанымда тажим ильяз азыркы учурда менин жанымда э, ошол э, жакшы чоң рахмат вот урматтуу достор э, силер дагы бүгүн биз операторубуздун кызын тамашага салдык эгер өзүңөрдүн бир тууган досторуңар бесиңер да досторуңарды тамашага салам анан биякты тамашага салам десеңер комментарийге жазгыла комментарийге номерин жазасыңар короче номерин жазып моундай моундай деги эле моундай моундай десеңер моундай болот моундай моундай деп туруп комментарий жазып моунун атынан деп туруп комментарий жазып номерин жазып койсоңор мен өзүм чалып тамашага салып чал болуп кемпир болуп э, кааласаңар ай болду болду ай мен па келдим жашым отузда катын десе көздөн жаш чыгат деп э, бүт тилде э, кайсы тилде десеңер урматтуу мекендештер деп текебаевдей болуп коем мамлекет магазин эмес президент болуп дагы бүт тилде тамашага салып коем сиздер менен мен каныбек кудайбердиев болдум кийинки э, сиздердин тамашаңарды эгер тамашаңарды комментарийга жазып жөсөңөр менин кийинки видеом чыгат андыктан бар болгула ар дайым бар болгула э, шайлоодо кимди шайлап алат экенбиз а красавчик кыргыздар